درد خسته ای خدا چقدر رنج و خفه بستیس بس کن تا رو قطره توی چار دیواری بشم مست اون وقت که حتما بزرگ بشم با کوه عقده اما خنجر کشی نخش رو این تن توی دلم با سپاره پسر واسه خوندن کمی دیر شده خب منم بگو دل همه سیر شده از سرم میخوام بسازم آینده ای از این که ما بشیم سرتر برسیم چشمون برا چشمون بالا به طرف خدا دستم برا منو نگاه تو ببین تو عشقم باید بمیرم من بیستم خدا دستم تنها سرد و خفت توی زندگی شدم خسته از چشمام میبارم کی باشی و بس بتونی بشکنی سکوت قلب من با یه زار بزنم و یاری از کی بخوام زندگی کنم بگو پس چرا که هرچی سختیه بذاری تو رو من تا قدی سب دارم واسه مشکل آینه هم دروغ میگه به من پشیمونم از زندگی زشت کاش بارو میبارید و میشه وصله انکا گره حرفم و وقت و عبات چشام مثل چشام چشم گری و سخته من سمون و چراغش بینشون خوب پرواز کن برم از اینجا کاش پرنده بودم و داشتم بال پرواز نداره صدام سرد با خسته چی چیکار کنم پنهون منم تو تاریکی درد کن هر حرفم خدا دستان تنها سرد و خفت توی زندگی شدم خسته از ما میبارید